何何何何何何何よ髪がなお白髪がいっぱいあるなえー、っとすいません今日は白髪染めお願いしてもいいですか <laughs> わかりましたやりますえっと今日カットはいいので白髪染めだけお願いしますオッケーこれで頑張りますあそれ色なんなんですかなんて色ですかこれはダークブラウンダークブラウンうんこれで染めようぜお願いします <laughs> 終了くるうん、いいよ。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。ショットです。いやね少量です。あい今日は白髪がさ、増えたのよ。そうなの。まあずっとね、気にしてたんですけど。そう。なので今日はですね、えっ、ー、と、髪を染めてあげようと思います。イェーイ。 <laughs> なんかさ、今までさ、うん、白髪染めってしたことないの俺。そうだよ。確かに。初白髪染めをね、ちょっとやってみようかなと思って。そうなの。 わかんないやり方わかんないけど、まあ。でもね、簡単そうなやつ買ってきたんだよね。うん。なんか串でシュってやるやつ。うん。ちょっと僕も初めてなのでほとんど。うん、なのでちょっとまあ、やってあげようと思います。お願いします。ひょにょ。 <laughs> はい。お願いします。はい。待って。うん。この服だったら汚れる汚れるな。そうだよね。そうだよね。ちょっと汚れてもいいやつ。何してんの <laughs> え、これでいい寝巻きでいい寝巻きでいいよ。ちょっと、ここ開けっぱなしなんちょっと恥ずかしかった。 <laughs> よし、じゃあ、やるか。やるか、やるか。やるかやるかやるかやるかやえ、乾いたままでいいんだよね。さあ、よし、じゃあ、やろうか。お願いします。えー、緊張するんだけど。なんで翔ちゃんが緊張する <laughs> わかんないけど。頼むぜ、しかし。え、ここに <laughs> 出すの そうそうそう。こういうの出すべき待って、そっち向きじゃないよ。縦にしないといけないの。こう。こうよ。大丈夫よん。あー、出た、ほら。いや、怖っ。え、ちゃんとやってよ。やるよ。村とかしないでよ。わかりました。ちゃんとさ、うち、うるせえ。だ <laughs> るちゃんとさ、内側までやってよ。分かってるよ。 これあれなのかな前髪上げた方がいいのかな前髪、あ、上げていくよ、あ、うん。お願いします。ちょっと美容師さんごっこしよう。えー、美容室ごっこしよう。いいよ。うん。いや最近暑くないですかいやー、本当ですよね。もう、ここ最近暑い日ばっか続いて、もう嫌になっちゃう、嫌になっちゃう、どんどこいって感じ。ええどうですか、最近は。最近、いやー、おかげさまで忙しくやらせてもらってますよ。本当本当に。 よかったやん。おお、急なタメ口か。 <laughs> 急に、急に縮めてくる美容師さん。しょうちゃんさ、あれって言ってなかった美容室のさ、うん、人と人見知りするって言ってなかったあ、する。あんまし得意じゃないな。えっとね、喋りかけてもらいたい派喋りかけないでもらいたい派え、その時の気分かな。なんかさ、その時の気分の考え事とかしたい時とかは、あんまり話しかけてほしくなくって。あ、そうなんだ。 そうそうそうそうだからでもさ話しかけないでオーラを出すへえー、そうなんだね俺逆になんかもう話しちゃうすごくうん俺から話しかけちゃうもん最近どうですかとか言っておお客さん増えましたとか言っておうおう そうなのそう話しかけちゃうなんかさ黙々とやられるのがすごい気まずくなるんだよね嘘全然、うん逆にもう逆に寝てるふりとかしちゃう俺嘘寝てたい俺なんか髪とかさカットされてる時にさずーっとじーっと見ちゃうのそのカットしてる人のはいはいはい動きを逆で考えたらすごいやりづらいよねじーっと見られてんのそうだねなんか監視されてんのかと思ううんそれ1回分一回分だよね全部使っ ちゃう使うまでやる残しといてもいいのかないやー、し、あとさ、あの、串でさ、頭皮をガリってやると、うん、そこめっちゃヒリヒリするからちょっとやめてほしい。どうするじゃあ。え、もういいかなちゃんとムラなく濡れてる濡れてると思うけど。本当え、全部使っちゃうえ、わかんない。あとどれくらい入ってんのわかんない。出せる分だけ <laughs> でも、その方が。そうね、もう、もう使っちゃおうぜ。うん。うん。ちょっと生え際とかね。うん。 しっかりやってもらってよしじゃあ5分放置しますはーいアレクサ5分測って1番目5分のタイマーを開始しますであれでしょこのままさベッドにさダイブしたらいいんでしょやめろ <laughs> 終了どうなるかなねどうなってんだろう今ねこんな感じうんなんかいいね人にやってもらうのうんまあ自分でもこれ簡単にできそうほうほうほうね そうだね。うん。別にこの部屋からの案件でも案件 <laughs> 確かに。 <laughs> いやでもね、ほんと気になってたのよ、白髪が、最近。うん。え、なんかこんな簡単にできるんだったら、なんかもっと早くやってもらっとけばよかった。 <laughs> まあね何ボル塾の真似してんのうろうろしないの落ち着かないな5分長いんだもんあと3分24秒 よし久々に何ぶりかな料理ぶりだよね、うん、料理ぶりにエプロン着ました <laughs> さあお兄さんどうぞはいすいませんお願いしますさあお願いしますあいいいい感じはいいい感じ、うん、よしさてとはいどうぞはい <laughs> はい でやりますよ、うん、お願いしますちゃんとあれ湯加減とかねちゃんとしてよ冷たい水かけたらチーズ困るからね量はあんまね熱いお湯苦手だからねうんどうですかねあいい感じいい感じよし、うん、洗いますはいお願いしますおいい感じに溜まってんね本当 多分いけると思うけど熱くないちょっと熱いかなちょっと熱いでも大丈夫よちょそれか水になっちゃう今からあうんああああなななどうしたどうした水が前胸のところに流れてき頭下げてちゃんはい、はい、だってねあんま頭は下げるとさ鼻の穴にお湯が入ってくんのよ我慢するんだよそれをよしじゃあ お願いします。はい。はい。 <laughs> な何笑いなの <laughs> これえみみんなついてけてるこれあれ <laughs> よねりょうちゃんコンディショナーしないよねいいの普段コンディショナーしないけど今日はやってやってほしいのよし ちゃんと美容師さんらしくやってかゆいところないですかとかって。 <laughs> うるさいな。かゆいところないですかえー、っと、大丈夫です。なんで大丈夫だよ。だってさ、なんかかゆいとこないですかって言われてさ、うん、なんか言えなくないいつも。言えない。ちょっとコンディションーしますね。いい。 あ腰が痛い腰痛くないこれこの体勢ってで美容師さん結構大変美容師さんじゃないか床屋さんかうんちょっと、うん、このスタイルのところは大変なのそうだよねあれをコンディショナーは頭皮につけたらダメなのねうん知ってますよって知らないよえリンスとかってそうの <laughs> 頭皮につけたらダメそうなんだそうそう毛先につける うっせえなとか思ってんじゃねえようるさいねよいしょちょっと待ってねうんあ腰が痛いなどうかないけそうかなどうかなうんそしたらちょっとじゃあタオルねタオルえタオルで拭くでしょうんもうちゃんとしっかり流れてる流れてるよ残しない残しないないない本当だろうな <laughs> あそこまでやっていただけるんだほうほうほう本当。ほあすごくないうん本当染まってる染まってるよずらしてあげるこんなもんだよねどう洗い足りないどういや大丈夫そうよいや大丈夫そうじゃない大丈夫そううん大丈夫そうよかったよっしゃあどうぞめっちゃ染まったくない 染まった染まったドライヤーしますねうんお願いしますお願いします若返ったくないよかったいい感じ どうオッケーはーいはーいありがとうございますありがとうございます終了はいというわけでね染めたぜどういやめっちゃいいじゃんなんかね今まで <laughs> 染めてこなかったの何だったんだって思うほんとねこんな簡単に染められたんだねでやっとけばよかったあの何真っ黒になる感じじゃないじゃんうんなんか自然とやっぱ色のチョイスもよかったねよかったよかったじゃん、うん ありがとうありがとう <laughs> あの、今度からさ、月1でやってもらうからよろしくね。わーじゃあ毎回動画にします。 <laughs> はい。しつこ。 <laughs> はい。はい。というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います。えー、私も僕も白髪染めやってるよっていう方は、高評価のボタンと、いないか。髪染めたことあるよって方は、チャンネル登録を。 <laughs> そうじゃない人もチャンネル登録お願いしますインスタツイッター TikTok もお願いしますではまたあれ臭い大丈夫ああ若干臭い <laughs>